名叫第三国际共产党，中国支部，在中国夺取的权利，实行的是马克思主义的指导方针，使用的是“独尊马列，杀尽百家”。为马克思主义这个外国传进来的宗教思想、政治宗教思想，我们多少中华民族的儿女被他们杀戮，被他们迫害致死，这是事实吧？ 反正有点年纪的人都会记得毛泽东时代，所以他们到今天为止，他要坚持以马列为他们的建国的思想理论基础。可见，他们到今天为止还不想做真正的中华儿女，还要继续做马列子孙。第二，习近平先生讲的中国梦的可笑之处在哪里？中国梦它有个前提。 那就是毛泽东，我们不能用毛泽东的前三十年来否定邓小平改革开放的后三十年，我们也不能用邓小平改革开放的后三十年来否定毛泽东的实行统治的那三十年。用他的话来说，两个三十年是一致的，两个三十年是共同的，是传承的。很多人都认为他这个话说的不好。 更多的人认为他这个话说的不对，其实大家误解了，他说的太。